す。遠い空でここをつなぎ話の続きをしよう僕だけに聞かせてよ どんな一日過ごしたの欲しいものは自由愛する君と 目指す時を刻む音にため息積もる途切れた記憶より覚まそう思い歌い託して遠い空で心つなぎ話 キをしよう僕だけに聞かせてよ思ってたこと打ち明けてそばにいるから一人じゃないからいつでも